Nini bopeto epekisi biso kobwaka bosoto na balabala? Mpe epekisi biso kobwaka fulula kanivo. Epekisi biso lisusu kobwaka basashe milangi na katikati ya nzela. Ah, kini bopeto esengi na biso tobatela baterase na biso mpo mai eleka malamu. Esengi na biso lisusu tosalaka basalongo semeni nyonso mpo Kinshasa na biso ezala malamu. Ye moko, Monsieur le Gouverneur, Papa Gentiny Ngobila Mbaka, elongo na Conseiller special, Papa Tito Idamito, baza toujours en action ya Kin Bopeto. Ah! Tala b'eclairages publics partout na ville ya Kinshasa, tala ba nzela, tala misala ya Kin Bopeto oyo ezali kosala. Kin Bopeto! Eza mpo na yo, mpo na nga. mpo na biso nyonso. Tuchangane tutengeneze nchi yetu Kinshasa. Chers compatriotes, gardons constamment notre ville propre.